ഇത്തിരി ഉടുപ്പുണ്ടോ അവന് ബ്രോ ഓൾ റിപ്പോർട്ട് ബ്രോ എല്ലാത്തിനും मतलब റിപ്പോർട്ട് बीजीएम में आया नहीं हेलो आके ब्रो हेलो लगे हेलो थे। हेलो मर गया मदर चोद मदर चोद ആ ഇപ്പൊ ഓൾ ദിക്കിന് തന്നെ ഇല്ല. ഏത് നാ- എടാ ഇനി ഇനി ഉന്നെ ആകെ മാർക്കാൻ കേക്കറ തബായി. ടീമേറ്റ് അല്ലേ എടാ എടാ പക്ക പോടാ മാർക്കാൻ നിർത്തി തബായി. പോടാ എടാ പോടാ ഏക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കാണ് अरे भाई देखो देखो अभी आ गया ആ ആകെ ആകെ आ गया ऊपर का जाता है वो देखना है ഉളുപ്പുണ്ടോ ऊपर का अरे जाता है പോടാ എനിക്കല്ല പോയി ചത്താറടാ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കോ ആ ആ ആ ഓന്റെ इसमें नहीं दिखा रहे थे എന്തുവാടാ ഈ കാണിക്കുന്നത് ആ കളിക്കണം നോക്കി చూడాలి ബ്രോ ഹാക്കർ ആണ് ఇది అనాథ వాడు ఇక్కడ చూడలే Oh, he's a hacker. ఈడ చికెన్ అయినా సార్ అక్కడ వేస్తున్నాడు పదమూడు మందికి అక్కడ ఐడి చూడు కిక్కిరి కిరి पढ़ना ब्रो रिपोर्ट करो ఎంత ఫాస్ట్ करो బాటగాడు చూడు ठीक है బాటగాడు ऊपर नहीं रिपोर्ट करो एवरीवन Hello all, hello all. Hello all. Hello hacker. कर हेलो ऑल पे हैकर ना एक हैकर है मैप पे फ्लैश फ्लैश ये फ्लैश भाई देखो देखो कैसे मार रहा है भाई केडी देखिए इसका 22.0 22 का 22 का भाई भाई भाई रिपोर्ट कर दिया भाई रिपोर्ट कर दिया भाई कैसा भाग रहा है वो देखो भाई स्पीड स्पीड बूस्ट हां 22 22 का वो मर गया यस अब गया बच जाएगा पर अब गया बच जाएगा वो हां इसका रैंक पुश कर रहा है शायद भाई भाई कैसे बाहर भाग रहा है देखो Bro, there is a hacker. भाई लास्ट मैच में मिला था फिर से आ गया ये मैच में देखो ये देखो इसका अकाउंट बैन हो जाएगा भाई लास्ट मैच में भी ऐसा फिर से आ गया मार पर मार रहा है भाई अरे आपको हिले flash bro hacker hacker hacker hacker hello all पे हैकर ये फ्लैश वाला हैकर है भाई हेलो भाई हैकर है यहाँ पे हाँ हाँ हैकर है भाई ये देखो ट्वेंटी किलो है भाई बाईस का केडी है भाई बीस किल कैसे हो गया देखो भाई ओ भाई क्या ही है करे नुबरे ओए नुबरे नुब है करे लास्ट गेम में मिला था इस गेम में भी आ गया बहुत ही मारा नहीं उसको एक नंबर को मरवा रहा है एक नंबर आके मारे तेरी मामला कुत्ते के बच्चे फ्लैश ओपी हां और ये भाई हैकर हैकर हैकर भाई रिपोर्ट कर इसको रिपोर्ट कर किया किया भाई कब का कर दिया भाई कर दिया लास्ट में लेकिन अभी तक तो मार दलो नहीं तो सबको रिपोर्ट कर दूंगा हाँ, मर गया सब भाई क्या है क्या है हैकर आते हैं अबे वो फ्लैश हैकर है हैकर ऑल पे नुबड़े তুই এটা রাখবো আহিলে